よし行くぞの、俺がパンチー 너무했습니다오늘부족했습니다地に染まる月の明かりゆりでなれが溶けている 今でも君だけを探し続けてる はあ、テレビもねマスクなんげ、犬窓開けて、や、でも。 뺐다. 꽃꽃 시명꽃 꽃꽃꽃은 시명꽃이라고 ありがとうって伝えたくて 限界重ねた罪捨てるものは救われる 私から全部救われる。わかっていながらも could you catch stand.